Hanabishi Sakuragi. Justers, kinabahan kami dahil napakaraming pulis papakatap sa... Jazz. Good morning mga ka-jazzers! So yes, katatapos ko lang maligo and this is another uh, day in a life, in my life of my life come on and out of the And, mag-grocery lang ako. Pero kanina pa ako hindi makadecide kung anong isusuot ko. Grocery lang yun ha. Kasi yun na lang yung mga pinupuntahan ko. Okay lang ba to? All black siya, girl. Eh, para comfy lang. At mamaya aalis din kasi ko. So, uulitin ko na lang tong shorts. Throw it back try ko kayo isama sa grocery. Sana hindi ako mahiyang mag-video-video. Kakaya kasi eh, sa Santo Tomas, parang wala masyado mga vlogger. Magsi-skincare and prep lang ako and let's go to the grocery kung maiiba vlog ko. zone. Oh, kababalik ko lang galing grocery. Nagpalit na ako ng damit. Ito ang aking unang-unang binili dahil nasira na po ang aming pakuluan. Hanabishi! Sakuragi. Hindi na ako mag-grocery. Kasi same-same lang naman yung mga binibili ko. Pariwasin! Matapos ko nang ligpitin ang mga dapat ligpitin. <laughs> Kain na tayo lunch kasi gutom na me. Okay. This is our ulam. Oh, yes. Munggo is live. Here's my rice. Bagay ang dinuguan at munggo. who are you and what's going on? Right. So, you, Eleanor Shellstrom, are dead. Your life on Earth has ended. And you are now in the next phase of your existence in the universe. I, he got really high on mushrooms and his best friend... Tapos ko na mag-lunch and I think of, I think of, I thought of sleeping but I cannot sleep. Nahirap, nahirapan talaga ako matulog. Lately. Gusto ko matulog sana muna. Pero naisip ko mag-edit na lang ako noong i-upload kong video. Sana matuloy talaga yung lakad namin kasi mukhang nagkakadrawingan na po mga ka-adjusters. Tuloy ang aming lakad. Magpe-freshen naman na pa ako ma... Magpe-freshen na pa ako mamaya. Let's get it. Ako na naman po tayo wala pa sila. Magpukay muna tayo. Titingin lang. ito na po ang aking kasama. Ayaw niya na ako magpakita, pero kaartihan. Kudasere, eh, mga kaplema. <laughs> Kumakain na siya. Magdi-dinner dapat Naku, kami. Eh. Pero nauna na po malakas siya. Naman, malakas naman ang kumain. Malayo pa ang biniyahin niya. Ang mahal ng carpool daw from Mitigaw. Wow. Ang mahal ng carpool from Santa Rosa, no? To Santo Tomas. Dati 300 lang, ngayon 600 na. So, kaya ka nang nag-ano, ano na yung napuntahan mo na? Ito, normal na. Hindi, Baguio. Baguio, naka-Baguio ka sa normal na buhay. Nadaga. Kamusta ka naman, mga kaplema? Okay naman. <laughs> Mamaya na ako kakain kasi diet ako para mo. Hindi, hindi pa naman ako gutom. Ang gagawin mo kapag may tumatak. <laughs> na kompleto na kami. Nagbablog ako. Kasi a day in a life. Sa wakas po, welcome to Santo Tomas Cat Ebora in the house! So nakita niyo medyo madali. Pupunta muna kami Padre Pio para ipagdasal namin ng mga kaluluwa. Kaluluwa. Charot. Hindi. Kaluluwa. <laughs> Hindi, ang mga kahilingan namin sa buhay, magpasalama mo, oh, eme. Mamaya, ibababa ka lang namin dito. Akong gusto, ibababanyo lang ako dyan. Para nyo lang naman ako yung hulog sa ano, pangit. Di ba malaka? Ikid na may taga din eh, di Kaya mo naman lakarin. Hindi, hindi. Ihatid nyo naman ako. Babahagya na yan. Ibababahagya na lang ako din yan. Diyos ko naman. Ay, may kita Welcome to Padre Pio kung pagbibigyan ay hindi man tayo pinigilan ang ganda na shocks ngayon ako nakapunta uli um, ihilingin na natin yung ano, baka kahiding hilingan. Baka ngayon na ibigay bago matapos ang 2021. Char, anong hiling mo? Manalo sa loto? Ah. Ako din, baka nabibigay niya sa akin kapag nanalo kayo? Sa'yo mga 500 na. Oh, 500,000 lang? Hindi ko pa yung mapapulipay ng bahay ko. Ayun lang din, mapulipay ng mga... Te, ipulipay mo naman yung bahay ko 1 million. Depende din sa ano, sa available na. Ako talaga wish ko na lang mapulipay yung bahay ko. Te, oo. Teka, takot ko kay ate, puti. ako din, parang bakit <laughs> titinin. Baka naman may tao. Baka naman, Padre Pio. Uy, tignan mo, ang foggy. Minsan sa yung pogi? Po... <laughs> Foggy po. Uy, ang ganda para tayo bagang nasa tayo. Hindi ko alam nga kung papapasukin tayo. Hindi ba doon yung entrance natin kasi? Ito entrance. Oo. Pero close siya, te. Sarado <laughs> na? Pero bakit tayo pinapasok doon? Sarado na? Oo, pero kung gusto nyo, sisilip tayo doon. Nandun yung parang pepray ka. Pakapagalitan tayo. Ay, tanong natin sa Tanongin mo nga kung ikaw ang taga-batang. Oo. Tapos yeah. ako din yung pahalimaw na. All for resists my body, which would be given. At the Savior's command and form by divine teaching, we dare to say, our... Mm, back. National Shrine. Ang katangi tourist spot sa Santo Tomas. Wala na kasi nagtitinda ng kandila, so nanguha na lang po ako dito. So, ang effect nito ay nabawasan na ng one half. So, ano ibig sabihin yan? Green ata, Manny. Wow. Wala kasi magandang pink. Alam ko pink love eh. Where are we going next? We are finally gonna eat. Where are we gonna eat? Anong oh trip niyong kainin? <laughs> Magsabi kayo. Basta yung pundusin sa kwentuhan mo. Yellow yeah, pub. So, yung environment. Okay lang, bumalik tayo Envi- dun sa environment. Kasi meron doon na parang lumihan na nakatago. Tapos sa tabi may inuman kung gusto nyo mag-isang um, beer lang, ganun. So, this is Kakang Ana. Lagi ko lang dito Kakang o kakang? Kakang. Kakang Ana. Lagi ko lang din po ito nakikita sa mga kapitbahay sa Santo Tomas. So, we are gonna try it. May coffee shop din pala sila di- here. Here? Here? <laughs> coffee shop sila here? Coffee Ana. Oh my God, ang cute, no? Oh my God. Oh my God. okay, naubusan po kami ng lomi. Diyos ko po, luming lomi na si Te. Ba't di na tayo maglipa? <laughs> Gusto mo? Kaya hindi, pili ko mas ano sa lipa. Mas, mas onti dun. Sarado na. Mas marami ng sarado. Sa bagay, alas 7. Siyempre, di ba meron pa rin kain pag gising? Meron pa rin mga menu. So we are here at neighborhood Santo Tomas. sinabing buffalo wings, ako lang yan. Tapos na na yan, chicken skin. Nakakamiss. Okay, follow nyo si Paglasang Chimay, friends. Hindi, alam nyo, sinare nyo yung video niya. Ako hindi nyo sinare yung ano, yung nagtimpla din ako ng kalamansi. Hindi nyo sinare yung TikTok. Ako tinag. Tinag ko kayo. Hindi, Sabi ko, ah, yung part kay Paglasang Chinoy, sinare. Tapos tinignan ko, same lang kami ng followers na yun tema. Wag na. Nasa TikTok. First time kinabahan kami dahil napakaraming pulis papakatap sa... Kinabahan po kami, ang mga lalaki ay pila tayo. Dasa na nang feeling mo? Wala naman kasi wala namang, wala namang ginawa dun sa iba. Duterte, Wala naman. napakadami ng pulis sa Duterte. Tsaka may Ako'y napa- oh my Baka God. ma... Baka Kaya ma... akala ko'y katapusan <laughs> natin. Hindi, kala ko tayo madadampot. Sabi ko pa naman, ang <laughs> una ko na sabi, shit, ako'y taga Santo Tomas. Itong dalawa taga Malayo. Sabi ko, ako lang vaccinated. <laughs> Kasi vaccine. Alam mo, inisip ko yung na ba tayo? ba tayo? Kaya lang may sukli pa kami. 700 din. Kaya kulit dito. Sukli is life. Ang inisip ko, alis na ba tayo? Alis na ba tayo? Kaya, yun sa'yo yung nararamdaman. Yun ang nararamdaman ko kasi taga sa tutumahan. Eh, bas, bas ka duda-duda kasi gagawin sa pagkakao. Padaan. Pwede namin may ano to? Take off? Ah, may additional. Yes po. Magkano? 40 ko lang. Kuya, ano nangyari? Ano ba nangyari? Hindi ko hindi namin naintindihan. Off and bakal po. Siyempre sa ano election po kasi dapat bawal yung mga nakikutan sa mga ah. bakal. Ah. Off left. Kinabang ko kami. Natagalin niya naman talaga. Takot pa naman po. <laughs> Ay, vlogger kayo, mo? Konti lang. <laughs> Hindi masyado. So ito na nga mga adjusters, akala namin po ay eh, ang gabing ito ay matatapos sa presinto. So, edi nandun kami sa neighborhood. So medyo nga in one place siya. Besh, bigla may mga dumating na police. Police ba sila sundalo? Hindi ko na ma-distinguish. Oh, police eh, kasi may nakalagay na police sa Police! Pero siguro mga una lima, tapos biglang dumami, mga sampu ano, parang pinatayo yung mga lalaki. Yung pala, hindi na hindi ko naiintindihan nangyayari. plan bakal daw kasi election na. So, kumet daw mga tinatagong mga nair ganyan, ilabas. Pero lalaki lang. Pero lalaki lang po ang hinarapan nila. Paano kumibit-bit ako ditong knife, Char? Siya pa naman yung may dalang bag sa amin. Ako yung may dalang bag. Iba yung mga ko. As in, pag... Hindi, paano pag pinatayo yung may mga bag? <laughs> <laughs> yung mga may mga bag tayo. Pero nakakatawa pa. Ang ako, sabi ko, wala ako yung taga Santo Tomas. Yung agad na naisip ko, kayo pwede kayong pauwiin. At... Okay. Hindi, nandyan yung mga pulis. Hindi, ano yung mga pulis? Hindi, tangi. Pulis. Kaya Diyos ko, ang kaba ko, Diyos ko talaga sa mga kapulisan. As Wala oh, naman tayo. Ako late. Kasi pinalaki nga ako na may pulis, may pulis. Ano? <laughs> At saka tara, parang naisip ko, oo nga no, nasa bar tayo, tapos... O, saka akala ko, bawal diba? Kasi hindi discipline. Dito hindi, hindi naman. Hindi, kasi, hindi na kasi... Okay, kayo makonsyos, eh, i-moment ko yan. Okay lang. Kaya ang dilim naman, gusto bang lang ilaw? Gusto tayo mag-karaoke! Ang liwanag masyado. Wala bang mas malinaw dito? Naka-record na yan? Oo. Ayan na talaga yun. Oh, yan na. Tapos hindi na nakwento. Tapos hindi na nakwento. Kaya nga. About work. Oo na. O oh, tapos ano? Yun lang. Yun lang naman yung kwento ko. Tapos sabay sa na. Yun lang naman yung kwento. Kaya na-conscious. Kaya kung makikita niyo. Hindi ano lang yan tayo. Hindi, kailangan ko mag-sombrero. Kasi... Apaka-arte, biglang nag-sombrero. Ayun. Eh kasi nga, makikita yung buhok ko sa ano, wala na akong buhok masyado. Arty. Teka, tikos-tikos ako. Teka, napakit na ng pakit na ang photo. <laughs> Kanina masayang kwentuhan. Ang sabi mo, ano, Ante hmm. mo, biglang wala tayong topic. Kaya ako, nalimutan ko yung sasabihin ko. Ayun lang. Diba ito papakit ko? Kuya nga. Oh. Hindi kita nakikita ako. Diba ka mamaya, ganda ka nung kwento sa Ma-pause mo. Ma-pause mo yan. Hindi ka kasi naroon na vlog na kaano yan, yung parang time-lapse. Hindi nga siya just. Hindi yung alam na ako yung bumili na. We are here at Lifestyle Strip San Tomas, Batangas and We're playing the cup of the night. cup of the world. yes, that's it for today mga kajaster. Thanks for joining me for another a day in a life. And so, anong ginawa mo kanina umaga? Nag-grocery ako. As <laughs> ah, na linag mo yun. tayo sa mga jazzers. Bye! Ang dilim eh. Kita naman ikaw. Napaniwanag. Oh. Anong ginawa ko? Nag-grocery. Tapos doon pa lang sabi ko, ay excited ako. <clears throat> <clears throat> excited ako today dahil lalabas kami ng mga kaibigan. Wow. <laughs> Pero nung mga 3 o'clock, hindi mo na sure kung lalabas. Oo, oh, nung mga 3, sabi ko, ay hindi nagpaparamda. Parang wala, no? Parang nagtatanong. Tapos parang nagre-reklamo ng mahalang carpool. <laughs> Mahal naman talaga. So magbabay na kayo sa mga kaplema, mga kaplema! <laughs> mga ka Kat Ebora. May favorite ka ni Jangda. Oo, oh, alam ko. Sabi niya, ang ganda ko. Pero oh. hindi siya sure kung may filter. Tapos eh, ang sabi niya, mabait yan si Kat Ebora na dahil sa Tumblr. <laughs> Ay, Bigyan mabait. mo siya ng Tumblr? Hindi, siya yung bumili ng tumbler namin. Ay, hindi ka talaga Justin. Hindi talaga Justin. <laughs> Ito. Hindi ka talaga Justin. So yes, that's it mga Justers. Bye! Ano.